Так, друзі, всем привет! Купив отаку шлангу. Написано, що вона типа 45 метрів розтягується. Зробив тут під неї переходник і зробив у сараї переходник. Якщо зараз перевіримо, дійсно вона нормально буде робити, все функціонувати, то одразу в сарай побіжу, вимию центральний продов. Ну і делаю розпаковку. Це не реклама, нічого. У нас вона стоїть 400 гривень така. Скільки у вас напишіть. Це такий примітивний пістолет. Shower, flat, center, full, mist. Ну, коротше, подивимося зараз. І в сараї я теж так зробив з колонки, внутрі прям припаяв этот, такий переходник. Ну, вона маленька, ну які тут 45 метрів. Зараз, коротше, провіримо. Хоч би на сарай хватило, там в мене 14 метрів треба шланги. Ну, зараз провіримо спочатку длину. Якщо 40 метрів, це вона повинна бути аж за шиферний забор. А ну, Вік, держи одною рукою просто. Отак, да. Та <laughs> ну, звісно. лохотрон, да? Ти ж дивись, щоб не дірвалася ця пімпучка ета, пластмасова. А ні, тянеться, да? Ми її не порвемо вік. Та ні, тянеться, і тут ще, ну ще метрів 4 вона розтягнеться 5. А ну давай ще трошки. Ну ще можу туди за мангал. Ну ладно, не будемо із... із... Ну коротше метрів метрів 25 точно є. Зараз, коротше, узнаємо, чи буде вона дійсно робити, як як в рекламі отой. Що все воно робить. Так, тут я... Огірки Ага. Тут а, ми робимо просто так. Все. Це що воно держати воно так? Ладно. Пістолет. Зараз, якщо все нормально буде, то йдемо в сарай, теж підключаємо і так само провіряємо. Ну таке воно, звісно. А, о! О! Уділося, а тут а... що воно таке? А! Ой! Село не асфальтироване. Так. ж. Все, провіряємо. Роги. Роби, не роби. Зараз. Так тут напор не дуже може бути, а в сараї дебелий напор. Там скважини лупаси, я напряму зробив прямо з насоса. Поїхали. Та зараз я виставлю. джет. Та таке, ну. Ну оце і все. Ну це і за напора вік. Напор е, поганий. Тут у нас насос стоїть слабенький. Оце ось саме лучше буде, да? Ха-ха. <laughs> Ну, я думав, тут зараз буде забор, аж шиферний полив. це так воно наступив, воно і перестало текти. Як понадивляється цих китайських відосів, так хвалили, візьми. А де вони? Візьми, всі люди беруть дуже раді, ну довольні, ну я ж і взяв. Це як на базарі купляєш курточку, доки не підійди. Усі купля... Е, таку саму курточку купили своєму мужу і сину. Оце підійдеш до ларька. Не, ну так, чисто в этот. Ну, я думаю, це із-за того, що давлення нема вік. Зараз ми туди у сараю, а там воно покаже зараз. Там буде я стоятиму в началі, а битиме е, е, аж в кінець. Оце наш огород. Хто <laughs> там спрашує, де ваш огород? Салат, огірки і це щось. Що це? таке? Огірки і матіола. І матіола, це і все. Огірки цвітуть. Чого ви не садите огород? А в нас його немає. Ну як, був огород на виїзд, треба було їхати. Та хватить. Так. Все, пошли туда, в другий, ну, в той сарай. Будем мить плітку зараз на порядкой. Ну все, це і все, а що. Так а тут воно вон туге. А тут уже не дуже туге. 40 метрів. А. О, диви, зразу вона спустилася, уменшилась. Диви, як змія лізе. Ну, зараз узнаємо. Зараз узнаємо там. Все, туди підемо. Пошли туди. А там буде зараз напоряка, це 100%. Тут і насос слабий у нас це так чисто воду набирати для хазяйства. Сейчас. Ну так, да, удобно ось взяв, не треба тягать, да? Сейчас мы тут. Так, купив нову швангу для вас. Сейчас я їм вік горіхи роздав, щоб вони не кавкали. Бо це кавкотіти будуть. Ось, зніми 5 місяців. 18 був. Які свині в 5 місяців повинні бути. Ось 18 було 5 місяців. Це їм 5 місяців і 4 дня. А цим 21 го 5 місяців. А, сьогодні. Вчора, вчора. Зараз їм роздам, щоб вони не сильно кричали. А ось поросята вже які. А. Так, пробуємо. Пробуємо, що вийде. Ви бачите, тут яка грязотіща, все вимазано. І зараз би було б добре, аби його все вимити. І зараз будемо мити. Мить до, до блеска. Ось я тут як зробив. Іди сюди, Вік. Я тут зробив отакого типу, ось теж зробив такий переходник, щоб подівати. Це якщо мені шлангу треба. Якщо шлангу не треба в бак набирати, ось отак просто. Раз і в бак набирається, коли мені треба. Ну зараз бак повний, ми тільки набрали. А так, ось, для шланги ось отак. О, все. Оце шланга вдіта, діта, хорошо. Ти йди туди, бо зараз трояка буде бити аж, мабуть, туди. І пробуємо. Включаю воду. Выключаю воду. А, зірвало хомут. Напор сильний, да, но ну, нам тут таки надо, щоб її вже розтягнуло. І хомут зірвало швангу. Зараз хомут одіну і попробуємо продовжити. Воно і отсюда теж пре. Ось отсюда. Зараз хомут одінемо. Зараз ми тут зажмемо хомутом. походу чи зірвав. Опять. Ладно, проверяем. Ні, тоді другий буду шукать. Ой, баг надувається. Ого! А ну дійдеш туди в начало. О! Метрів 10 б'є, да? О! Ого, надуто хорошо так. И все, ось так розмачуємо сейчас. так. Ну да. Ого, шланги багато, і роздуло яке тут. Ну диви, яка туга. Все, тут ось де грязно, це все вимить, розмочить. Ух ти, диви. Ого, б'є. Диви як. Та ні, оце напор, да. Тут, звісно, о. Нормально. Ну так, поки можу, щоб ро- на розмачування. Ми дорозмачуємося, що в нас опорос почнеться. А, все равно оно підтікає, ну не сильно, но ну, підтікає. надо хорошо там буде зажати. Так то страшно нічого немає. Просто треба буде хорошо зажати. Ну що таке? Чого ви? Що таке? Що таке? Thank you. Да, хомутик хороший. Я сейчас, ну, потом найду уже в следующий раз. Сейчас. Ну, на кёркер, конечно, ну, уже мне сейчас размочу щеткой потру, потом моющим. О, оце ж виходить з клітки, як чистиш, от воно і збирається. Це раз у неділю проводимо. А ми малі, ми теж хочемо подивитися, що там. От їм інтересно. Що ж там? Барашка. А, це не барашка, це криклива, барашка ось. Ну да. А ну дальше от хоч буду, типу як мені далеко надо. О, диви. Диви. О, так. Фу. Да, шланга надута, тверда, давление хорошее. Хай размокнет ну, ну, сейчас хорошо. thank you